आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक तथा लेखक ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी चतुर्वेदी जी का पूरा जीवन फिल्मों के लेखन को समर्पित रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि चतुर्वेदी जी ने बासठ फिल्मोत्सव अभी तक कवर किए हैं और ये पूरे विश्व में एक तरह का कीर्तिमान है दादा फाल्के अवार्ड भी चतुर्वेदी साहब को मिल चुका है और हिंदुस्तान का कोई ऐसा अखबार नहीं है जहां चतुर्वेदी जी के फिल्मों पर आधारित लेख नहीं छपे हों इसके साथ ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा अभिनेता या अभिनेत्री नहीं है जो चतुर्वेदी जी को नहीं जानते हों तो आइए शुरुआत करते हैं चतुर्वेदी जी से सबसे पहले चतुर्वेदी जी ये बताइए कि जो आपने जो बासठ फिल्मों कवर किए और जो एक पूरा रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में बताइए देखिए कि क्या होता है कि एक बचपन में जब मैं फिल्म लाइन में आया चौदह साल की उम्र थी मेरी और मैं इंदौर में एक सिनेमा में गेट कीपर था वहाँ से चलते चलते मैं भी भूमिका हुआ लेकिन चौदह साल में मैंने जब फिल्मों में लिखना शुरू किया तो दो साल बाद में एक फेस्टिवल दिल्ली में हुआ और पंडित नेहरू उसके पहले फेस्टिवल के बहुत बड़े चीफ गेस्ट थे उस समय उनके उन्होंने इस फेस्टिवल की शुरुआत की जिसे डॉक्यूमेंट्री जो हम जो देखते हैं सिनेमा घर में उन्होंने इसको शुरू किया था फिल्म डिवीजन ने और वहाँ से फेस्टिवल का एक सिलसिला शुरू हुआ तो मैं जब उनके साथ में कोई मिस्टर जोशी थे उनके साथ में तो मुझे बहुत इंटेलिजेंट समझ करके ले गए कि चलो आज फेस्टिवल ले आते हैं उन्होंने मुझे पहली मरतबा बम्बई दिखाई उन्होंने मुझे पहली मरतबा मद्रास दिखाया चेन्नई दिखाई और जो उनके साथ में गया फेस्टिवल में तो मैंने देखा कि सारे फिल्मी कलाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो फिल्म से संबंधित आदमी थे ये घटना उन्नीस की है जब मैं सोलह साल का था और एक ग्लेमर वर्ल्ड में पहली मेरी एंट्री मान लीजिए क्योंकि एक गेट कीपर एक बुकिंग लड़की जो छोटा मोटा आदमी होता है किसी सिनेमा का और एक लेखक भी मैं लिखना भी चालू कर दिया था सिनेमा पर इंदौर का इंदौर समाचार अखबार जो सबसे पहला अखबार इंदौर का था उसमें लिखा भी था मैंने तो जब वो फेस्टिवल को देखा तो मुझे लगा कि ये दुनिया के एक अचूबा है मुझे लगा कि जहाँ director producer actor film leader photographer सब हाजिर थे बाहर का एक व्यक्ति नहीं था उसमें ना कोई प्रेस वाला था उसमें ना कोई दूसरा था नेताओं की भीड़ थी या कलाकार थे तो मुझे चाव लगा कि मैं इस फेस्टिवल में हमेशा आऊँगा ऐसा मन में विचार किया और उसके बाद में फिर कंटिन्यूस में पैंसठ में भी आया फिर बाद में तिरसठ में भी आया फिर से आया और लगातार मैं फेशियल कर रहा हूँ और मुझे एक बात फेशियल बहुत अच्छी ये लगी कि मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने अभी तक करीब बासठ फेशियल अटेंड किए भारत सरकार के तो अभी तक कुल पचास फेस्टिवल हुए जिसे हम ईफी e के नाम जानते हैं Indian film festival of India लेकिन international film festival of India लेकिन उन फेस्टिवल में क्या होता है कि वर्ल्ड भर के लोग आते हैं वो आपको सीखने को समझने को लिखने को देखने को वो चीज़ मिलती है जो आप अपने घर में अपने वातावरण में अपने सिनेमा के संसार में बम्बई दिल्ली कलकत्ता मद्रास कहीं नहीं देख सकते वहाँ देख सकते हैं मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ अर्जुन भाई की एक मैं ऐसा व्यक्ति बैठा हूँ जिन्हें सतीश जी जैसे लगा करके बैन के तक मैंने सबसे बातें की है फेस्टिवल में दुनिया का कोई ऐसा बड़ा फिल्मकार नहीं बचा जिससे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बैठ के आमने सामने बैठे प्रश्न नहीं किया हो मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ एक बार बेन जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बम्बई के कावजी हाल में मेट्रो में फिल्म था मैं अमेरिका से उस समय आया था वापस तो बात करते करते बेन किसले ने मुझे वहाँ अमेरिका मिलने के बाद मुझसे एक सेकंड बात की थी कि मैं I am come to Bombay से इन फर्स्ट फिल्म की पिक्चर थी सेंडर्स लिस्ट उसमें वो हीरो थे वो स्टिल स्पर की पिक्चर थी तो मैं जब मिलन जी को लेने इंदौर आना था मुझे उनको मैं उनको लेने चला गया लेट हो गया तो मैं जब कांवर जी हाल में घुसा तो बेन किसी ने मुझे सीधी बात की एक संसार का सब बड़ा कलाकार उसने मुझे से BBC you are too late I my press काम से गोइंग ऑन तो प्रेस काम शुरू हुई थी बोला यू are the first ask the first question about the film वो मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा ऐसे ही कलकत्ता में एक बार ऐसा हुआ मैं सतीश से जैसे फिल्मकार थे जो भारत के बहुत बड़े गौरव रहे हैं प्रणाल सेन अपर्णा सेन इन लोगों से भी मैं दोनों चार चार बार फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से मिला और उनकी मैंने नजरिया देखी कुछ सीखने की कोशिश की और मैंने फिल्म फेस्टिवल से जितना सीखा आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने करीब करीब पाँच हज़ार फिल्में फिल्म फेस्टिवल में देखी है संसार की वो ऐसी फिल्म ही बची जो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी हो बड़ी बड़ी फिल्म किसी कंट्री की जैसे जापान की हो हॉलीवुड की हो बॉलीवुड की हो और मुझे सुभाग्य मिला कि वहाँ पर कलाकारों से मिलने के लिए क्या? तो मेरे फिल्म फेस्टिवल से मेरी जीवन की उपलब्धि हुई और मुझे ऊँचाइयाँ मिली और इस बारे में जब मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ फिल्म फेस्टिवल में तो मुझे एक बार मेरे बेंगलोर के फिल्म फेस्टिवल में जब मैंने एक हीरोइन से एक पहला क्वेश्चन पूछा तो मेरे पास में खालिद मोहम्मद नाम के एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रिपोर्टर थे वो मेरे पास में आए कि BBC why you are the first question मैंने कहा आई गॉट द नॉलेज और मैं आपसे बात कर करने बजाय फिर से पहला क्वेश्चन पूछना जरूर सकता हूँ तो टाइम शेड में मेरा बार लिखा था कि he is the only one person in the world who ask the first question in any press conference of international film festival तो मुझे थोड़ा गौरव भी महसूस हुआ क्योंकि मैं इंदौर का रहने वाला देवी है लेकिन नगरी में रहने वाला और फिल्मों से जुड़ा तो मुझे एक आनंद भी आया अच्छा अब ये बताइए कि जो <clears throat> आपने जो फिल्म लेखन शुरू किया तो फिल्म लेखन का सिलसिला कैसे चालू हुआ अभी मैं एक वो बहुत बढ़िया एक इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे साथ में कि मैं चौदह साल की दस साल की उम्र का हाकर था अखबार बेचता था इंदौर समाचार नई दुनिया आपको एक फिल्म का इतिहास बताने के पहले एक बात बताना चाहूँगा कि इंदौर में सिर्फ उस समय 1947 घटना है जब इंदौर में सिर्फ पांच अखबार निकला करते थे जिनका मुझे आपको नाम बता सकता हूँ नई दुनिया थी एक एक पेज की नई आगे पीछे छपती थी एक पेज का इंदौर समाचार था और एक छाप दो अखबार निकलते थे लाला मारे का संजय और एक निकलता अशोक चर्चन मुदगल का और एक रिजल्ट पर निकलता था पंडित कुशल प्रसाद का जिनके लड़के विनोद जैन जो फिल्मों जुड़े रहे इन मैं जब इंदौर समाचार बेचता था उस समय मैं आठवीं पास हो गया आठवीं पास होने बाद मैं घर गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि क्या बेटा क्या हुआ रिजल्ट बता तेरा तो मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ था आठवीं में तो उन्होंने कहा कि आप तेरे को फिल्म देखना बहुत शौक है तो मैं तेरे को फिल्म दिखाऊंगा मैंने कहा फिल्म आप दिखाओगे बोले हम मलागढ़ थाने चलेंगे और वहाँ से चिट्ठी लेवा लाएंगे और फिर पिक्चर देखेंगे तो मेरे दरहानी गया वो सोए थे मेरी मदर टोंक राजस्थान गई हुई थी ननियाल घर में कोई था ना पिताजी हम दोनों थे तो ये पिताजी तो सोते रहे और मेरे मन में फिल्म के बारे में बहुत कुछ था तो मैं सीधा वहाँ से उनकी जेब में से साढ़े चार आने का टिकट समझ करके चोरे मैंने निकाले और मैं सीधा झुलका गीत पहुँचा वहाँ और वहाँ गया तो देखा तो फिल्म एक पहली फिल्म थी जिसका मुझे नाम थोड़ा सा याद है शायद ठोकर पिक्चर थी दिलीप कुमार वाली और उस पिक्चर में मैं जब घुसा तो वहाँ देखा तो हाउसफुल तो मेरे पास टिकट के पैसे साढ़े चार मुठ्ठी बंधी हुई जेब में चप्पल जूते अपने जेब में कुछ भी नहीं था चप्पल जूते मेरे पास पहनने को नहीं थे तो वहाँ पे एक नथु सिंह चौकीदार था उसको मैंने कहा भैया मेरे पिक्चर देखना मैं आठवीं पहले में पास हुआ तो बोले अभी मैनेजर साहब अंदर जाओ अंदर गया तो मेजर साहब बैठे थे और बंदूक लग टक रही थी मैंने जोर से कहा मैंने कहा सर मैं पिक्चर देखने जाता हूँ हाउसफुल है तो बोले हाँ मुठ्ठी में क्या है मैंने कहा साढ़े चार ने ये चुरा के लाया हूँ मेरे पिता की जेब से तो बोले पैसे छोड़ के फिल्म देखते हो कहने लगे मैं उनके डर के मारे वापस बाहर आ गया फिर वो चौकीदार रसू से मैंने कहा मुझे दिखा दे यार पिक्चर है मैं पिताजी घर में मारेंगे कि तू पैसे छोड़ के ले गया और तू पिक्चर देख रहा है तो उन्होंने कहा पिक्चर तो वही दिखाएंगे अंदर मैं उनके पास गया बोले क्या करते हो मैं कि भाई साहब अखबार बेचता हूँ लाइब्रेरी में झाड़ू लगाता हूँ महेश लाइब्रेरी सराफे में और पढ़ता भी हूँ नाइन्थ में जाऊँगा मैं तो पढ़ूँगा भी नौकरी करो सिनेमा में मैंने कहा हाँ करेंगे पर आज नहीं करूँगा आज मेरे को फिल्म देखना है और उस समय सिनेमा के दो ही शो चलते थे इंदौर में ये तीन शो कभी शनिवार को रविवार को चला करते थे तो मैंने उनसे कहा तो उन्हें करो नौकरी करो शुरू या टाच उठाओ लोगों को बिठाओ तो मैं जो चाहिए मैं उन्हें स्वीकार घटना है मैं वहाँ बिठाने गया जब मैं सवेरे अखबार भी घर गया पिताजी ने मुझे मारा भी लेकिन मार खा के मैं चुपचाप सो गया और सुबह उठ करके साढ़े चार बजे अखबार बेचने गया तो नाने जी लक्ष्मी नाने जी हिंदुस्तान साहब मालिक थे उन्होंने मुझे कहा क्यों रे हमको खबर लगी तू सिनेमा के अंदर गेट कीपर हो गया है और लिखता क्यों नहीं फिर लिख तो मैंने उस दिन पहला अपना आर्टिकल लिखा और ठोकर पिक्चर या किसी पिक्चर जो मुझे नाम पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लिखा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि इंदौर समाचार उस समय इंदौर का सब बड़ा अखबार था लेकिन पच्चीस हज़ार प्रतियाँ छपती थी और उसमें लिखा और मैंने लेखन शुरू किया फिर धीरे धीरे इंदौर से शुरू किया फिर इंदौर के बाद फिर जागरण निकला जागरण में लिखा फिर मेरे नवभारत निकला नवभारत में लिखा फिर नई दुनिया में लिखना चालू किया और धीरे धीरे करके सारे देश भर में मैं लिखने लगा प्रदेश से देश भर में पहुँचा तो मेरा लेखन सिनेमा से शुरू हुआ और छोटी सी उम्र से शुरू हो गया था लिखना और ईश्वरी कृपा रही कि मैं आज तक लिखे लिखते जा रहा हूँ और इससे मुझे शांति मिलती है संतोष मिलता है लिखने से क्योंकि मैं फिल्में लिखता हूँ जो ग्लेमर को तो देखने लोग तरसते हैं और मैं उन कलाकारों से घूमता हूँ जो कलाकार मुझे चाहते हैं मेरी लेखन से प्रभावित हुए उसमें आपको नाम बता सकता हूँ कि मैं मदर इंडिया के ऊपर मैंने जब लिखा था तो मैं बॉम्बे गया था तो मदर इंडिया शूटिंग देखने ऐसे ही मुझे किसी ने कहा था चलो तो वहाँ गया मैं तो शूटिंग हो रही थी गाना हो रहा था गाड़ी वाले धीरे हाँक रहे तो मैंने महमूद साहब को पहली मरतबा ज़िंदगी में देखा उन्होंने कहा क्या बात है कौन हो तुम मैंने कहा मैं प्रेस पे लिखता हूँ और मुझे मदर इंडिया के बारे में कुछ लिखना है तो बोले बाद में अभी मेरे छुट्टी का बहुत खर्चा लगता है तो अभी गाना चल रहा है गाड़ी वाले गाड़ी दे रहे हैं हाथ रहे तो आप एक काम करो थोड़ी देर बैठो मुझे बिठा दिया फिर मैं वहाँ पर राजन कुमार जी से और थुल दासर पहली पहली मुड़ता नरीसू देखा मैंने बात नहीं कर पाया लेकिन मैं राजीव कुमारी से दस साल से मेरी पहली मुलाकात हुई और आप बात नहीं मानेंगे अर्जुन भाई की उनसे मेरी इसी दोस्ती हुई कि उनकी मृत्यु पर्यंत उनके साथ में रहा उनकी हिट फिल्मों में देखते रहा और इस बारे में राजीव कुमार से मेरी दोस्ती हो गई सुनील से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे सिलता सिलसिला चलते